Modi Jesús que hinto si mi'asyo'dio, pino di Winjanäne hinto si Isaías no yadon tan ja'mpina'odi monjyä, jinto'sy Himi nä yadojta'nt'udisyka yä't'ä, u, geto viñengar y saía n'eje, shoyado da pimeya'm ne hinda kuasta nä jintakuajtajaya'mä'i. Hanugatachawqa umpapi anzaqki. Ari Isaiyapi monqankapunu mishantua anzunda, nepi doma joni togunu. Modin kapu, nzaya yashodio biñemuipi ar Jesu, modin himi doma joni. Geto mitsu yadanga vespa tenda yanga haya nikho. Geto mi honin da nyespa yansu yakoi, hinge kho. Maga mon yakoi manda dunsha yatsu ukin geto him biñemui no omi mongar Jesu. Ar Jesu biñon tsedi biñeno. Notogon yemoyuki, jingue jensen yemoyuki, yemoy togoxpapan kaki nehe Ne handa an ui no togo notogo vapankaki. nuga godan ño'ote, xta ejkua jar ximhoy. Gato notogo dan yemoyuki, jinda bashui no togo shi xiyöxa no'o shta mone hinda yote, hingo maga ant'uan pjay. Geto jin eh kaga antwa an pjay yame ximhoy, xta ega pukka ui No no togo no togo gehne Notogo'äjtsa kinejinkenä teʼ ʼnyämo'is nyätogode'ya'uŋ twanmjaya'y, ŋgejnä'aŋ mjo'äsya'ajä, kode'ya'uŋ twanmjaya'y ojanhko'syajpa, ŋgejtojinsyta be'nse no'sytamo'o, madada togobajpajkkäki vi'syijkäki temeka monekasyajpa'yäk jo'oyi, nä'tipö'ti note'syipajpkäki ŋgejnäta'syä'ajä, nä'tara'ajä artejinjya'mätä ko'ätsi, ka'ŋke no'timo'ti ta'nta nkäsyisyijkäki madada.